drop in and just smack the lip, whoop, drop down, snap, ah! 这野猫吗？嗯。哎呀，我我我我我，我怎么办？我你死了。 응? 宝，你要是在家再给我乱咬东西，我就。 Ayuh di mana? Na perna esquerda, ele tá parado! Sai! Sai! What? oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs>